die Erwartung ist weiterhin da. Wenn du hier lebst, wenn du einen deutschen Pass hast, dann musst du sagen, du bist ein Deutscher. Für mich spielt es keine Rolle. Also Deutsch sein äh, macht den Menschen nicht äh, besser. Ich habe die türkische Staatsbürgerschaft und ich sehe mich als ein Teil dieser Gesellschaft. Das heißt, ich wünsche mir, dass wir äh, als Gesellschaft eine, eine Haltung erreichen, äh, gegenüber die Menschen, die anders aussehen, die eine andere Kultur bringen, die wir nicht als wir definieren, ebenfalls mit ihrer Geschichte, mit ihrer Persönlichkeit als Teil dieser Gesellschaft sehen. Äh, und dass wir das nicht hinterfragen, dass wir, dass Menschen sich nicht beweisen müssen, sie sind ein Teil dieser Gesellschaft. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, äh, die die Migrationsgeschichte haben, die sagen, ich muss immer mindestens doppelt so stark, doppelt so viel arbeiten, damit ich in dieser Gesellschaft eine, minimale Anerkennung bekomme. Ich habe angefangen, die Welt zu ändern. Es hat nicht geklappt, weil ich zuerst anfangen sollte, habe ich im Laufe der Zeit gelernt, dass ich nur mit meiner eigenen Welt anfangen kann. Wenn ich mich, meine Welt ändere, für mich selbst, nicht für die anderen, dann kann ich auch die Wirkung in meinem Umfeld, in meinem Kreis weitergeben. Und die Bereitschaft, an sich selber zu arbeiten, ist nicht einfach. Dieses, dieses Stopp, wir gucken, ob du dazugehörst, das ist eigentlich so ein, äh, wo ich sage, mache ich nicht. ich wünsche mir, also ich träume davon, dass ich irgendwann mal meinen Briefkasten aufmache und einen Brief vom Innenministerium oder vom BAMF bekomme. Und in diesem Brief steht ungefähr, sehr geehrter Herr Atmaja, Sie leben so lange in Deutschland, Sie äh, sind nicht arbeitslos, Sie äh, sprechen Deutsch, Sie haben eigentlich alle Bedingungen erfüllt und wir würden uns geehrt fühlen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, äh, entscheiden würden. Diese Einladung würde mir sehr gut tun, mich als Mensch stärken, das Gefühl geben, ja, ich, die wollen mich. Die schätzen mich, die sehen mich. Das andere immer, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, ich kann Deutsch, ich kann auch Deutsch singen und, und, und. Ich schwöre, ich bin integriert, ich will dazu gehören. Äh, sagt, was ich tun soll, ich werde es tun. Ich möchte dazu gehören. Das ist eine andere Haltung. Äh, und das ist, ja, das würde mich ehren als ein Mensch, als ein Teil dieser Gesellschaft.